Rachels ndifuna ukwabelana nomhlobo wam ngesi sonka niyasibona wonke umntu uyabona kufuneka ndenze njani kwesi sonka funeke ndithini ukuze ndabelane nomhlobo wam ngokulinganayo enso ndisike phi bhuti oh okay good uthi mandisike ke uenzo esiphakathini nantsiya ndazama ukusika ephakathini ndisisikela umhlobo wam so ngesam ngesomhlobo wam ane yes. yintoni lena ke ngoku xa sisike esiphakathini yihafu xa sizidibanisile ke ngoku ezi hafu zombini zithini yinto egcweleyo yinto egcweleyo So ihafu zizinto ezimbini ezilinganayo. Ane? Okay. Khawuthethe nalo mntu lapha ecaleni kwakho. Zeziphi ezinye izinto eninozisika phakathi? Ngeziphi ezinye izinto eninozisika phakathi? Yima. one minute qha phelile ke ngoku nitheni nina nixoxe ngantoni liapile good sinakho ukuliqhekeza phakathi kade libhanana sinakho ukuliqhekeza liorenji sinakho ukuqhekeza phakathi okay ndininika enye itshansi ke ngoku Ukuphinde uxoxe nomhlobo wakho ezinye izinto ezizawubangela into yoba sithini sisike phakathi.